Mein Name ist Maximilian Czelitzki. Ich bin dualer Student bei der Bredex GmbH für Informatik in Kooperation mit der Ostfeier Hochschule in Wolfenbüttel. Zu Beginn meiner Ausbildung hatte ich keinerlei Programmierkenntnisse, doch schon im ersten halben Jahr habe ich eine Menge gelernt. Ich habe mit meinem Team nicht nur im Büro gesessen, sondern wir waren auch regional unterwegs und haben unsere Kunden besucht. Dort haben wir ihnen geholfen, Entscheidungen zu treffen, die sie vielleicht nicht hätten alleine fällen können. Ich habe mich für das duale Studium entschieden aufgrund der Praxisnähe. Für mich ist besonders wichtig, im Team zu arbeiten und dabei nicht nur direkt Einblicke zu sammeln, sondern eben auch für die spätere Zukunft und für die Arbeitswelt vorbereitet zu sein.